assalomu alaykum qadrli do'stlar jahadev youtube kanaliga va android dasturlash 5 darsimizga xush kelibsiz deb qolamiz e. bugungi darsimiz e, e, unchalik murakkab narsalardan iborat bo'lmaydi bugun spinner toast va snack bar ni ishlatishni ko'ramiz android dasturlashda xo'sh hamma uchun anchagina qiziq bo'ladi degan umiddaman va oldingi o'sha ancha oldin qilgan oldingi darslarda qilayotgan proyektimiz ham bor o'sha proyektimizdan foydalangan holda bugungi darsimizni ham davom ettiramiz bugun biza layout activity men layout tuzadigan chizadigan bitta narsa bor u ham spinner ya'ni spinnerni yaratib olamiz wrap wrap ya'ni o'zi xohlagancha joyini olsin deymiz yopib qo'yamiz unga id beramiz sp spinner deb bersak xo'sh endi uni e, joylashtirishimiz kerak bo'ladi men tezroq bo'lish uchun mana buni qo'lda joylashtirib tashlayman tortib tortib xo'sh endi buni tepaga tortaman va e, battonni buni tagiga olib kelib qo'yaman spinnerimizni sal tepaga chiqarib qo'yamiz xo'sh bilan hmm, spinnerimizni joylashtirib oldik endi mana bular bizga kerak emas hozircha active domainni ham yopamiz endi bitta spinner yaratib olamiz bu yoqda spinner spinner bo'la qolsin nomi ham xo'sh e, endi uni e, id orqali topib olishimiz kerak bo'ladi spinner id rdot id aspa spinner xo'sh uni topib ham oldik endi spinnerimizga ya'ni uni ichidagi turadigan ma'lumotlarni berib yuborishimiz kerak bo'ladi ya'ni bitta array bersak ham bo'ladi hozir birinchi o'sha array yaratib olamiz string resurs bilan qilamiz anchagina oson string array items ya'ni itemlar endi buni ichida item bo'ladi item xo'sh bu birinchi rasm bo'lsa bu birinchi rasm item bu e, ikkinchi rasm sesin chiqdi ikkinchi rasm xo'sh e, stringerni yaratib oldik endi mm, bitta array adapter yaratamiz e, adapter bu charles bo'lsin nomini adapter deb nomlaymiz xo'sh endi every adapterni e, create from resource qilib e, bu yerga kontekst berishimiz kerak bo'ladi mana shu zis berib ketamiz e. xo'sh endi array res int text array berishimiz kerak ekan bizga r dot array bor bizda items uni beramiz va endi layout res ya'ni qanaqa chizishini ko'rsatib ketishimiz kerak r dot layout dot shunaqa support drop down aytimni beramiz endi bu adapterimizdagi dropdown view resurs qilib bunga ham dot layout dot e, support e, simple spinner e, dropdown item berishimiz kerak bo'ladi endi spinnerimizga set adapter ya'ni unga adapter biriktirishimiz kerak ehm, adapterni berib yuboramiz endi unga spinnerga dot uh, set uh, on selected on item selected listini qilib unga listni berishimizga kerak bo'ladi endi biz bitta anaqa qilishimiz kerak bo'ladi implement qilib qo'yishimiz kerak bo'lgan narsa bor implement mm, xo'sh on item selected listener va uni implement qilinadigan metodlar bor ularni ham implement qilib qo'yamiz endi esa e, biz e, mana bu yerda endi har bitta e, bosilgan anaqani turgan aytimni anaqasini olsak bo'ladi qaysi select bo'lganini qaysi bosilganini qaysida turganini hozir o'shani olsak bo'ladi endi bu yerda toast yasaymiz ya'ni bunday messejga o'xshab chiqadigan bunga kontekst berishimiz kerak bo'ladi Hmm, xo'sh bu yerga endi messejimizni berishimiz kerak bo'ladi buning hozir biz qaysi bosilganini bilishimiz uchun e, o'sha itemni olamiz ya'ni bosil e, qaysida turgan bo'lsa o'shani get item at position qilib pozitsiyadagini olamiz pozitionni ichidagini olib tusni ya'ni stringga o'girib yuboramiz va to'stni qancha vaqt chiqishini ko'rsatamiz e, long bo'la qolsin ko'proq ko'rishga ulguramiz va oxirida ko'rsatib yuborishni aytamiz xo'sh endi shu yerda sinek e, bo'ldi mana shu yerda bitta ishga tushirib olamiz dasturimizni xo'sh mana e, bizada mana o'zi default birinchi rasm tanlanib turibdi shu ozgina stringlarni noto'g'ri berib ketdik shekilli e, chalkashib ketdi to'g'ri yozganligim uchun xo'sh e, bizada mana chiqdi mana agar biz birinchi rasmda anaqa qiladigan bo'lsak mana item ichidagi anaqa birinchi rasm tost deyiladi mana shu narsa chiqayotgan narsa ikkinchi rasm desa mana ikkinchi rasm kelib chiqyapti qaysini bossak o'shani chiqarib beryapti spinnerdagini chunki biz eshitib turibmiz select bo'lganini select bo'lgan aytdimmi endi to'stni ko'rib oldik qisqacha to'st mana shunaqa endi ko'radigan narsamiz bu snack bar snack barga ham make qilamiz unga masalan bitta view berishimiz kerak spinnerni beraveramiz xo'sh endi tekst berishimiz kerak bo'ladi bunga parent eh, dot uh, get item position position chinagini stringga o'girib bergin deymiz va uni ham qancha vaqt chiqishini ko'rsatish aytishimiz kerak snack bar length long qilib qo'yamiz va nuqta show qilib buni ham bizaga anaqani chiqarib beradi o'sha message sifatida pastdan xuddi masalan registratsiyadan o'tganda relslardan o'tib bo'lsangiz registratsiyadan o'tib bo'ldingiz degandaqa chiqaradiyu o'shanaqa bizlarga hozir masalan to'sma snekbarda mana shu narsani chiqarib olsak bo'ladi mana o'zi default birinchi rasm tanlanib turibdi birinchi rasm tanlangan deyapti endi mana ikkinchi rasmni tanlaydigan bo'lsak mana endi ikkinchi rasmni tanladi deb chiqdi masalan kommentariyada uzoqlarda qoldirishingiz mumkin tost yoki snack bar sizga ko'proq qaysi yoqqaniga qarab so'ng keyingi darslarimizda tostdan yoki snack bardan ko'proq foydalanishimiz mumkin bo'ladi qisqacha bugungi darsimiz mana shundan iborat bugun bizni spinner va e, toast va snack barlardan foydalanishni ko'rdik darsimiz unchalik murakkab emas oddiy narsalar hammasi e, spinner bu biza mana ko'rib turganimizdek mana bu yerda masalan qaysi masalan ko'p masalan viloyatlar chiqadiyu masalan shahar shunaqa narsalarni tanlab olish uchun chiqqanimizda ko'p narsa chiqadi bu yerga faqat ikkitagina narsa qo'shishimizda qanaqasi yo'q xohlasa ko'proq qo'yishimiz ham mumkin masalan bugun spinner yaratib oldik bitta id bilan topib olib array adapter bilan masalan array adapter bilan e, adapter ya'ni create from resource qildik context va e, stringdagi e, string yaratgan array adapterimizni berib yubordik botga keyin qaysi anaqaga qarab tuzishini ko'rsatdik adapterga set drop down view resource berdik ya'ni E, mana bu aytimga qarab tizginda spinnerga masalan set adapter anaqasi metodi bilan adapter e, set qildik spinnerda set on item selected listini eshitdik masalan zis qilib qo'yib bu yerda implement qilib qo'ydik mana adapter viewdan kelayotgan on item selected listener klassini e, anaqasi interfeysini interfeysmi ha interfeys ekan bu va mana bu yerda on item selectedda har doim e, select bo'lganda select bo'lib turgan item keladi bizaga uni biz to'rtta snack barda masalan e, to string masalan ko'rib oldik aynan qaysinchi e, select bo'lib turganini qisqacha mazmunimiz shundan iborat savollar bo'lsa bemalol man telegram kanalimdagi guruhimga o'tib bersangizlar bo'ladi man o'sha yerda bo'laman doim savollarga javob berishga harakat qilamiz vaqtida bu repozitoriy githubga joylaymiz bugun aniq o'tgan darslar esdan chiqib ketdi joylash endigi bu bugun joylab qo'yamiz hammangizga kattakon rahmat